¿Te has imaginado un mundo donde lo que necesites solo tengas que pedirlo y que muchas personas estén dispuestas a entregártelo sin ninguna venta ni intercambio de por medio? ¿O has pensado alguna vez que todas esas cosas que tú ya no usas y acumulas, otras personas sí las necesitan y en vez de tirarlas, tengan la posibilidad de poder regalarlas? Lo que importa de los objetos que adquirimos es poder ocuparlos, no simplemente tenerlos. Entonces, ¿para qué comprar y acumular si puedes pedir y regalar? Es por esto que nace Te Doy, una red social que permitirá unir a personas en un país, ciudad, comuna, edificio, universidad y empresa para regalar y pedir lo que quieras, sin ventas, sin intercambios, solo dar y pedir. Generando un impacto positivo en la sociedad, reduciendo el daño a nuestro medio ambiente, cambiando la forma de ver lo que tenemos en nuestros hogares y creando conciencia que esas cosas que ya no nos sirven a otros les son de mayor utilidad. Pide tu invitación ingresando a www.tedoy.com y súmate a las miles de personas que imaginan que vivir en un mundo mejor si es posible. Recuérdalo, sin ventas y sin intercambios, solo dar y pedir. Te doy, regala lo que quieras, pide lo que necesites.